Dernier appel pour la présentation des visiteurs. Il est temps de uh, passer aux déclarations des députés. Monsieur, je parle au nom euh, de Wasaga Beach et des touristes qui viennent chaque année le gouvernement refuse d'entretenir cette plage. Wasaga Beach est reconnue dans le livre des records Guinness d'avoir la plus grande plage d'eau fraîche dans le monde. Notre désignation sera perdue si on n'entretient pas bien cette plage. Euh, Il y a beaucoup de... Il d'endroits qui ont besoin d'entretien. Wasaga Beach n'a pas une industrie traditionnelle, la communauté euh, se fie euh, sur les touristes pour la croissance économique et les emplois. L'état euh, de la plage n'est pas une image attirante pour les visiteurs ni la communauté. Les salles de bain ont besoin de mise à jour uh, depuis longtemps. Il y a eu des promesses de nouvelles salles de bain plusieurs fois mais ces promesses n'ont pas été tenues. Nous avons besoin de ces investissements pour croître l'économie à Wasaga Beach, et euh, pour que cette région reste la, le site le plus populaire. Des résidents ont signé une pétition pour entretenir cette plage. Il est temps euh, que le gouvernement agisse il faut nettoyer cette plage. Les résidents de Wasaga Beach attendent et ils savent que les élections s'en viennent. Merci. Député de windsor comme si j'aimerais parler d'un honneur pour les femmes de la Croix d'Argent. Ce sont euh, les mères qui ont perdu des filles et des fils euh, lors de la guerre. C'est une croix d'hommage qui a commencé en 1919. D'autres provinces ont une façon novatrice de trouver, de respecter le personnel militaire euh, qui ont payé le sacrifice ultime. C'est une plaque d'immatriculation qui est une plaque d'argent. La Saskatchewan l'a présentée en, 1914, et euh, la Colombie-Britannique les a, depuis l'année dernière, voici ce que quelqu'un avait à citer. Les, forces armées canadiennes sont euh, ravies que le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé d'honorer euh, ceux qui sont décédés à cause de leur service militaire et le sacrifice, se permet... cette plaque d'immatriculation sera un rappel des sacrifices de ces personnes au nom du pays. La médaille était donnée seulement aux maires et aux veuves, mais il y a eu des changements récents. Maintenant, on permet au personnel de désigner jusqu'à trois récipiendaires. Il y a trois plaques par famille et cela ne coûterait pas trop cher. Madame Charbonneau a perdu un fils le 3 septembre 2008 tout en servant en Afghanistan, elle mérite d'avoir une plaque d'immatriculation de la Croix d'argent, tout comme les parents de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. Je demande au gouvernement libéral de faire la même chose. Député de Trinity-Spadina, je suis ravi de prendre la parole comme député de Trinity-Spadina et comme immigrant et qui est né en Chine afin de reconnaître la Journée nationale de la Chine le 1er octobre. Dimanche, j'ai eu l'occasion d'accompagner la Première ministre ainsi que le consul de la République de Chine, Son Excellence, et mes collègues de Scarborough, Rouge River, Toronto, Danforth et les leaders de la communauté chinoise euh, d'avoir le drapeau, de lever le drapeau à Queen's Park. Depuis les cinq dernières années, la Première ministre Wynne a eu deux délégations euh, en Chine et elle va commencer son troisième voyage en novembre. Ce gouvernement continue à renforcer les relations importantes entre cette province et la Chine. Le 25 septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur, M. Euh, Jack d'Alibaba, à la conférence Gateway 17. Plus de 3 000 propriétaires de petites entreprises se sont rendus à cette conférence afin d'explorer des nouveaux partenariats dans le marché chinois. Des relations commerciales prospère entre la Chine et l'Ontario continueront à offrir des occasions d'affaires pour tous les Ontariens. Monsieur le Président, cette province aura tellement accompli euh, depuis les 150 dernières années euh, sans le travail et les efforts des Chinois. Laissez-moi vous joindre à moi pour euh, ce qu'ils ont contribué à cette province. Le député de Kitchener-Conestoga, merci. Comme diplômé du Collège Conestoga, j'aimerais reconnaître l'institution postsecondaire alors qu'il célèbre 50 ans d'anniversaire, ils euh, offrent des outils pour un avenir brillant et des occasions à Fondé en 1957, Conestoga est euh, un endroit où euh, on, on peut répondre aux besoins de notre marché du travail. Conestoga aide nos étudiants à faire croître l'économie alors euh, qui la moitié euh, de notre main-d'œuvre, 193 personnes, ont été éduquées au Collège Conestoga et je suis fier de dire que j'en fais partie. Avec plus de 13 000 étudiants euh, dans huit campus, 65 des diplômés de Conestoga restent dans la région, contribuant plus de 2,3 milliards de dollars chaque année à notre économie régionale. Le Collège Conestoga offre des occasions pour des une nouvelle carrière pour ceux qui retournent à la main-d'œuvre et pour ceux qui veulent de l'éducation continue. Le Collège Conestoga a fait en sorte que la région de Waterloo soit le centre de la technologie et de l'innovation. C'est là où il y a eu l'industrialisation de BlackBerry. Nous sommes très fiers du Collège de Conestoga. Nous pouvons les féliciter de 50 ans d'avoir offert de l'éducation à des étudiants dans la région et de partout dans le monde, ce qui a aidé à façonner l'avenir de notre belle province. Merci, Monsieur le Président. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la Journée nationale mondiale des enseignants. Nous célébrons le travail formidable de nos enseignants. Je sais qu'à Niagara, nous avons les meilleurs enseignants à la province. Je suis fière de dire que non seulement mon épouse est enseignante, mais également une directrice. Mes deux filles, Chantelle, est une enseignante et Tara travaille euh, pour les enfants ayant besoin de besoins spéciaux à la Cour du Conseil catholique et Jacqueline est une étudiante à Brock. J'aimerais vous dire que les heures supplémentaires ne sont reconnues. Les enseignants ne sont pas seulement des employés de conseils scolaires, ce sont des volontaires, des mentors, des fonds du des entraîneurs des amis. Il n'y a pas beaucoup de professions qui ont un impact aussi profond tel que les enseignants. Il, est important, comme député, qu'il faut se lever pour les enseignants dans cette province. Cela dit, les enseignants peuvent faire ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. Il y a de la violence dans les écoles, la violence dans les salles de classe. Nous avons des enseignants qui viennent me dire qu'ils ont subi la violence de la part, de la part d'étudiants, ce qui a eu des effets dévastateurs auprès de leur vie. Ce sont des enjeux qui ont eu des répercussions. Mes collègues et moi, nous allons continuer à lutter euh, contre ces problèmes. Nous devons faire en sorte que ces enseignants puissent faire le meilleur travail possible alors que nous célébrons la Journée mondiale des enseignants. Il faut s'assurer que tous les enfants dans cette province aient l'occasion d'avoir une bonne éducation. Merci pour les Premières Nations, pour les enfants, et de s'assurer que euh, ces enfants aient les mêmes occasions que tous les enfants de la province de l'Ontario. Merci pour le travail formidable qu'ils font. Merci. Vous ne m'avez oh, pas I'm entendu. Sorry. Désolé. J'aurais dû parler plus fort. Merci. <laughs> Député de Etobicoke Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ce qui fait euh, en sorte que Etobicoke Centre est une communauté formidable, les gens qui travaillent fort pour faire en sorte d'améliorer la vie des autres. Depuis que j'ai été élu, j'ai une tradition annuelle de reconnaître ces personnes qui ont contribué um, de façon positive à la vie des autres. Au prix annuel, on donne des prix aux personnes qui travaillent, qui du bénévolat et qui ont contribué à la vie des autres dans ma circonscription. Les récipients d'air viennent de différents âges et de différents contextes et ont contribué de différentes façons. Ces personnes s'occupent des euh, aînés, des jeunes, font du bénévolat. Donc, la mise en candidature pour le prix nominated de outstanding volunteer il service to the community, outstanding volunteer service to seniors, des, des outstanding volunteer service to the community by youth, and outstanding service jeunes, by professional aînés, staff, employers, or employees. Nominations can be submitted to my constituency office at 416-234-2800 or by emailing me, and the deadline for submissions is November 15. So I encourage everyone watching to submit a nomination for someone in our community. After we collect the nominations, a euh, committee of volunteers will select the recipients, and I will have the de, de, bénévoles vont sélectionner des candidats. J'aurai l'occasion de nommer des récipiendaires en, janvier. Je suis heureux de représenter Etobicoke Centre. Nous avons des individus tellement remarquables, il faut les reconnaître. Le député de sarnia lampton merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître, grâce au euh, travail des députés de ce Parlement, le 9 octobre, ce sera la euh, première journée de de donc pédiatrique psychiatrique uh, associée aux infections streptocoques ou pandas et ainsi que des syndromes neuropsychiatriques touchent la vie euh, de jeunes enfants dans toute notre belle province. Et ce mot se renvoie à euh, des symptômes débilitants ainsi que des, des tics, la dépression et des comportements euh, qui, font en sorte qu'ils régressent. Ce sont des troubles médicaux neurologiques. C'est souvent suite à une infection au streptocoque, souvent pendant est souvent mal diagnostiquée et car euh, on ne connaît pas cette maladie. Le traitement varie selon les besoins des enfants et existe tels que des, des médicaments antibiotiques anti-inflammatoires. Il faut d'abord diagnostiquer cet état précisément. C'est un état grave. J'ai présenté le euh, projet de loi 64 demandant <coughs> au gouvernement d'avoir un conseil consultatif de Pandapand euh, pour avoir des consultations sur l'éducation concernant cette maladie. J'espère que les députés de cette Chambre euh, le 9 octobre 2019, nous aurons commencé euh, un travail important sur ce problème débilitant. Déclaration. Le député de Ajax Pickering. Ajax Pickering, merci, Monsieur le Président. Les conseils scolaires catholiques et publics en sont les récipiendaires euh, des bonnes pommes de Durham euh, pour toutes les écoles uh, de Ajax et moi-même et notre équipe de députés au 10e anniversaire des députés cette semaine. Je vous remercie, je remercie de nous avoir appuyés comme députés à l'Assemblée législative et merci à chacun d'entre vous. Ces pommes ils sont appréciés par les directeurs, par tous les bons enseignants et par tout le personnel qui travaille fort. Il y avait une lettre envoyée à chacun des directeurs et leur école mardi et mercredi ainsi qu'aujourd'hui de cette semaine. Cela nous a pris trois jours pour livrer toutes ces lettres. Cette semaine à Ajax, il y a eu le dixième anniversaire euh, de distribution euh, des biscuits de papa, des biscuits délicieux pour les gens qui se précipitent à la station au travail ou à l'école. Je remercie tous. Euh, nous avons commencé ce matin à 5h45 du matin et oh nous avons terminé euh, à 8h05 après avoir euh, distribué 35 paquets de biscuits. Si vous venez de Ajax, Pickering, Oshawa ou même de Peterborough ou même d'ailleurs et vous allez à la station Go à Ajax, vous aurez reçu des biscuits ce matin. J'aimerais que tout les les écoles des Ajax Pickering et les éducateurs et le personnel, que ces personnes puissent savoir à quel point elles sont appréciées. Leur travail est sincèrement apprécié. Merci. You're welcome. Member statement, member Déclaration ministérielle, d'Oshawa, les campus de collèges et d'universités continuent à croître notre économie comme président des classes et grâce à la contribution des étudiants et de l'expertise des membres de la faculté au 21e siècle de l'Ontario, le secteur public et privé recherche les façons les plus efficaces d'appliquer ces euh, connaissances aux communautés. Les partenariats entre les universités et les euh, entreprises locales ont le potentiel de mettre au point ces solutions, plus particulièrement l'Institut de technologie de l'Ontario et le campus de Trent-Durham dans la ville d'Oshawa. C'est une initiative ambitieuse pour appliquer les, les connaissances mises au point dans les campus. C'est la ville d'enseignement d'Oshawa qui offre la capacité euh, de l'Université de l'Ontario, la technologie et la faculté d'ingénierie de l'Université de Toronto pour, afin de développer, mettre au point des solutions modernes. Grâce à cette initiative, la main-d'œuvre d'Oshawa sera outillée avec des compétences utiles pour s'attaquer aux défis modernes. Si des partenariats tels que des villes telles que Oshawa continuent à s'épanouir, il n'y a pas de raison pour que d'autres collectivités ne puissent pas faire la même chose. Merci. Merci à tous les députés.